Na, hol járunk Zalánka? Mondjál valamit. Ilyen az élet Zalánka. Szlovénia. Szlovénia? brasileiro, vamos para ver se, cosa dici? Sì. Mehetünk tovább. Doktornő. és itt a fáradt utazók. Ennyire hidegebb van itt. Okay. Ó, uh, de jól néz ki. mindjárt lefotózlak, jó? Oda is lemehetnénk a sziklákhoz.